Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra o quinta de la temporada número 22 y esta vez que no vi nos enfrentamos a AGTG. Eh, en esta alianza hay un seguidor mío que también hace videos en YouTube, el Coop, what's up bro. Y este, pues bueno, em, pues sabíamos que iba a ser una alianza difícil porque en la temporada pasada ellos estaban peleando por el tercer puesto en, la, en la tabla de posiciones, ¿ok? Pero, este, pues no nos enfrentamos en la temporada pasada, creo, contra ellos, solamente en off-season. Así que pues esta es, la primera vez que nos enfrentamos a ellos. Sabíamos que iba a ser una guerra extremadamente difícil porque dan pocas bajas. Entonces, pues obviamente también nosotros teníamos que dar muy pocas bajas también si queríamos obviamente ganar esta guerra. Y pues como se dieron cuenta en la primera pelea me tocó la sección 1, le di a ese Bonnie mau no tuve ningún problema, le... Eh, pusimos larga, rápido, <laughs> en, velocidad por dos la pelea con Quake, porque pues es, es, simple, es prácticamente nada más eludir y listo. Y pues para esta pelea contra la hechicera suprema había activado lo que es el potenciador de regeneración, por si las moscas, y pues como vieron ahí no me dio ningún problema esa hechicera suprema, y ahora de vuelta con el Sasquatch. Eh, utilicé a Quake. Pude, pude haber, utilizado a, al Void. Pero como en este nodo, mientras haces más golpes, el enemigo va ganando furias. Dije, no, mejor vámonos a lo seguro con Quake. Solamente tengo que hacerle eh, eludir, parada, eludir, parada y llevármelo así con Quake y no tengo ningún, ningún problema. Así fue como sucedió. Es una pelea increíblemente larga porque pues bueno, eh, ya con el tiempo Quake está empezando a, a deteriorarse en daño, por así decirlo, porque pues no hay seis estrellas. <laughs> Entonces, pues sí, al final eh, me llevó como minuto y medio casi bajar a, a este a este Sasquatch y no me dio ningún problema. Ahora sí, pasemos al mini jefe de la sección 1. Me tocó darle en este nodo de alternación de poder, creo, o de que te roba poder aperitivo, algo así. De que te roba las, las ventajas que tú actives y las convierte en poder. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía planeado hacer aquí? Conseguir el máximo de cargas de destructible posible ante este MODOK para que así yo pueda eludir futuramente los poderes eh, uno del Modoc y no me robe poder incluso, ¿ok? Por eso es que ni siquiera estoy intentando eludir el primer poder que es fácil, de hecho, tanto no estaba tanto estaba jodiendo esta pelea, amigos, que al momento de yo intentar ahí eludir, ¿vieron? Me llegó a golpear el MODOK y dije, bueno, no pasa nada, en realidad el daño del especial 1 de MODOK es muy bajo. Eh, de lo que te tienes que preocupar cuando peleas contra Modok es tanto del gancho que te aplica desventajas como el especial 3 también y el especial 2. Entonces el especial 1 nada más te revierte regeneración siempre y cuando eh, pues no tengas desventajas que no dañinas, no, no, te des de preocupar porque te revierta regeneración, nada más tienes que preocuparte por su bloqueo automático, vieron que en una que otra ocasión pues sí, me hizo el bloqueo automático el Modoc. Y ya en este punto, amigos, ya decidí yo ya empezar a eludir los especiales 1. Porque ya tenía suficientes cargas de destructible hasta el momento 17. Ya no había manera de que me activara el indestructible en dado caso que yo no... Eh, que yo eludiera alguna, algún especial. Y pues vean, o sea, está cayendo muy, muy rápido. Pude haber utilizado en esta pelea también a Quake, chavos. La pude haber utilizado. Decidí no hacerlo. Decidí irme a los safe. Sinceramente, Boyd es una bestia para los luchadores que se beneficia por el nodo de obstinación. Y pues ahora sí, pasemos a la sección número 2, amigos. Me tocaba darle a este Mr. Fantástico. Obviamente le iba a dar con Quake. Porque este Mr. Fantástico es un muy buen nodo para colocarlo. Es uno de los mejores nodos en los que pueden colocar a Mr. Fantástico. Debido a la interacción que tiene él con el nodo local. Porque cuando eh, este nodo funciona así que cuando tú usas poder, eh, perdón, cuando en ti te aplican desventajas, te vuelves imbloqueable, o sea, el enemigo gana una ventaja de imbloqueable cuando te aplica tres desventajas, ¿ok? Entonces, el especial 1 del Mr. Fantástico siempre, siempre te va a aplicar entre 2 a 3 desventajas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues se va a volver imbloqueable. Y aparte, si tú eludes, se vuelve indestructible por el nodo global de obstinación. Entonces... Tendrías que recibir golpes sí o sí para deshacerte del indestructible y no podrías eludir. Por eso es que Mr. Fantástico es muy bueno en este nodo y uno de los pocos counters que puede bajarse al Mr. Fantástico en este nodo sin ningún problema es Quake. A pesar de que yo la cagué, yo, yo morí, bueno, no morí eh, aún. <laughs> Eh, me llegó a golpear porque la cagué, la verdad peleé muy mal. Esta guerra, de hecho, no siento que haya sido muy buena participación mía. Hubo una que otra pelea que la verdad fue muy buena, como la de Hechicera Suprema. La de este Warlock contra este Havoc fue exquisita, amigos. Me encantó esta pelea. Porque eh, no lo dejé utilizar prácticamente ningún poder, creo, en toda esta guerra. Creo que me utilizó un especial 2 nada más, creo. No recuerdo. Bueno, el chiste es que conseguí mi segundo poder. Eh, no me tengo que preocupar por los cargas de plasma. Havok es bueno igual en este nodo. Porque si me aplica tres desventajas de plasma se vuelve inbloqueable No tengo que preocuparme por el nodo global. Porque pues él no se beneficia por ese nodo. Pero aún así tengo que tener mucho cuidado. Porque si se vuelve inbloqueable pues no puedo bloquear ataques. No puedo controlar tanto la pelea. Y pues sí, vean nada más. Segundo poder dos que hago. Y ya lo tenemos casi muerto. Y sí, al final no me hizo ningún especial y se murió en cuestión de 53 segundos, creo, amigos. Y pues en realidad fue muy fácil. Eh, mi compañero el Blitz ya se había bajado al Void, que ya vieron que les comenté ayer en el directo que probablemente me tocaba a mí, él se lo terminó bajando. Y pues ahora pasemos a otra pelea de Quake que me tocó bajarme a este Hulk Buster Hulk Buster en este nodo, eh, de hecho en el nodo, creo que es nodo 50. Eh, es muy bueno, es muy buen defensor. De hecho, casi toda alianza en la que con la que te enfrentes, especialmente alianzas top, eh, van a colocar a Hulkbuster aquí. Porque Hulk eh, Hulkbuster trabaja de manera de que cuando tú le anulas eh, ventajas en este nodo al Hulkbuster, él gana una copia de poder. Aparte de que cuando le reduces precisión de habilidades, algo así, el chiste, las habilidades del propio Hulkbuster, pues te aplica alto voltaje, eh, luego no permite que actives ventajas dependiendo, bueno, te reduce la precisión de habilidades dependiendo de las... Eh, armaduras que él vaya consiguiendo a lo largo de la pelea entonces es un muy buen nodo para él sin embargo sin embargo hay dos counters, dos counters que son muy buenos contra él. Uno de ellos Quake, que yo prefiero utilizar bastante a Quake en este nodo. Y el otro Guillotina. Aparte que también es un luchador que se beneficia por el nodo global. Entonces, una vez muerto este Hulkbuster, no me tocaba darle a esta Elsa Bloodstone. No me tocaba darle... Eh, le tocaba darle a mi compañero el Timo, que de hecho ya se había despertado. Yo los estaba esperando ya para moverme porque me tocaba darle al jefe. Eh, no me tocaba darle, pero dije, ok, eh, Pepe, te sabes eludir el especial 1 de Elsa sin ningún problema. Es muy sencillo. Eh, yo aprendí a eludirlo pasando el acto 6.4, donde el subjefe es Elsa, con Vivi Fight, o sea que acopio de poder horrible. Entonces dije, pues no, si, si la pude matar ahí, que no voy a poder matar aquí, que es mucho más fácil. Lo único que me tengo que preocupar por el especial 1 y eh, de no duplicar el mismo especial yo dos veces. Si se fijaron, hice primero un especial 2 y se me puso un numerito de 2 ahí. Si yo vuelvo a repetir el mismo especial, a fuerza tengo que hacerle gancho a Elsa para que eh, no pierda yo 50% de toda mi vida. Eh, ok, entonces no quise arriesgarme, decidí conseguir mi tercera barra de poder para que así eh, no se repitiera el mismo poder. Es un... es similar al del mordo del acto 6.2. Entonces pues eso es lo que hice. Aparte aquí ya le iba a drenar poderes, me iba a curar cierto porcentaje de vuelta, que de hecho me curé toda la vida de vuelta. Había yo perdido 6% en la pelea y dije, ah, mira qué chingón, voy a terminar la pelea con 100%, mucho mejor. Y pues unas pequeñas interceptadas cada vez que tengo una oportunidad, una apertura y pues esta pelea también me gustó. Y ahora sí, le tiré el especial 1 porque dije, yo creo que esto es suficiente para que se muera la Elsa. Y boom, se terminó muriendo por el alto voltaje que le apliqué eh, con el especial 1. Y ahora sí pasemos a otro subjefe que este sí me tocaba. Eh, me tocaba darle a este Namor en este nodo. Y si se fijan bien amigos, eh, no tengo ni suicidas activas. No cambié maestrías para nada en esta guerra. A pesar de que era una guerra importante en la que obviamente no debíamos dar bajas. o dar la menor cantidad de bajas posibles porque ASR estaba en primer lugar arriba de nosotros por tres bajas solamente, ¿ok? Entonces teníamos que cuidar las bajas, por eso... Eh, pero al final dije, en realidad estas peleas son fáciles, no me van a dar ningún problema. No me potencié para nada, de hecho nada más activé potenciador de furia de 15 minutos. Ese de 10% que prácticamente te los regalan los cristales nuevos de solitario. Y pues eh, me preocupé un poco porque si se fijan bien yo ya no estoy dando muchos golpes críticos. Eso se debe al nodo 54 aspecto de evolución. Cada que... Que, que, vas, eh, que el enemigo va generando barras de poder, va consiguiendo poder y así, va recibiendo igual armadura, creo, algo así. El chiste es que con el tiempo tus golpes ya no van a ser tan fuertes como lo eran al inicio de la pelea. Si se fijan bien, estoy haciendo golpes de menos de 1000. Mi especial 2, mis golpes eran muy bajos. El índice crítico de Warlock de por sí no es tan alto, pero cuando hace especiales su daño es severo. Al final terminé bajándome al Namor sin ningún problema. Y pues ahora sí amigos, la pelea del jefe. Déjenme decirles que, bueno, para empezar me potencié eh, similar a la guerra anterior. Y Sí, en esta pelea, amigos, me terminé muriendo. La primera baja de, mi de, esta temporada. Ni modo, eh, cometí muchos errores. Fue una pelea pobre de mi parte, porque para empezar, ese es el primer error. Le conseguí las 15 cargas y no conseguí una barra de poder. Ya vieron que últimamente me ha estado pasando eso. No lo estoy, eh, no estoy teniendo bien eso. Pero sin embargo, controlo bien hasta que la pelea, hasta que él consigue una barra de poder. Sin embargo, estos pequeños errores no debería estar cometiéndolo. Eh, no estoy siendo tan agresivo. Y aparte, eh, otro error que cometí, eh, que de hecho igual cometí en la guerra pasada, pero en la guerra pasada sí logré bajarme a la mole a la primera, es que no activé la maestría de Resonate, resonancia creo que es en español, no la activé y pues sinceramente después de hacer las comparaciones en las peleas de mole que he tenido anteriormente, que no he tenido ningún problema, y a las peleas que tuve en estas dos últimas guerras, eh, déjenme decirles que sí es necesario activar esa maestría si no quiero tener problemas en futuras guerras. Eh, no lo activé amigos porque sinceramente la guerra ya estaba más que ganada y dije, bueno Pepe, si en la guerra anterior te bajaste a la mole sin esa maestría y con potenciadores igual de, débiles que en esta guerra, no creo que tenga ningún pedo. Entonces aquí ese fue el error que eh, desgraciadamente la mole estaba siendo súper, súper pasivo amigos. Eh, no quería eh, soltar poderes, me mantuvo arrinconado un montón de tiempo en, durante toda la pelea y de hecho tantas veces tuve que eludir que vean, eh, la mole ya había ganado su carga de indestructible y dije chin chin chin, ok ya tengo 55% de vida, voy a ver si puedo hacer eh, lo posible para poder quitarle esas cargas de roca, poder eh, que todo salga bien a mi beneficio. Me puse un poco nervioso, vieron, tiré el especial 1 y ni siquiera me vino a atacar, entonces ahí desperdicié una desventaja. Entonces todo estaba acumulándose amigos, acumulándose desde el principio, no estaba peleando bien, estaba desconcentrado, había perdido bastante pelea al inicio de la, perdón, bastante vida al inicio de la pelea eh, ya estaba yo recibiendo bastantes golpes en defensa y como tenía 60 furias, no estaba súper potenciado. Ha habido veces que tengo 20k de potencia en el Void y obviamente sin suicidas y ahorita tengo 17k. Aún así, eh, lo pude haber bajado, lo digo, lo pude haber bajado, pero jugué muy mal. Entonces, el hecho de haber jugado mal, eh, de que también el AI de la mole no fue a mi favor resultó en que yo muriera en esta pelea, amigos. Porque, eh, ustedes véanlo, o sea, está, está comportándose pasivo, no está utilizando poderes cuando yo quiero, cuando yo baiteo a la mole, no lo está haciendo, ¿vieron? Me está atacando cada que él tiene oportunidad sin poderes, sin utilizar poderes, yo así de que chin, ¿vieron? O sea, llega un punto que me llega casi a rinconar, ¿y vieron? O sea, me hizo un combo y de ahí combinó su especial mientras me hacía combo en defensa, es... Es raro que haga eso el enemigo, sin embargo es es común que lo haga a veces. Y esta vez pasó así, yo así de que chin, ya no puedo hacer absolutamente nada. No puedo golpearlo en defensa. Intenté eludir a lo, a lo modo Quake para ver si me tiraba el especial. No lo tiró porque eh, no, no, podía atacarlo porque ya tenía sus 15 cargas de roca. Si lo atacaba, conseguía imparable y estaba muerto. Entonces llegó el punto en el que me arrinconó. No pude hacer nada, intenté salvar la pelea lo más que pude, pero ya no, ya no lo logré. Y al final terminamos, eh, lo terminó bajando mi compañero el Blitz, tenía la, el alma con guillotina. Un gran error de mi parte, la verdad, mala pelea. Eh, ya para las próximas guerras, sinceramente, mejor me voy a poner la maestría de resonancia y ya voy a tratar de no, <laughs> de no ahorrar tantos recursos. Eh, obviamente, la muerte que yo tuve no perjudicó en nada, en absoluto, el, el resultado, porque ya habíamos ganado. De hecho, nada más teníamos dos muertes, de las cuales las dos eran del mismo grupo, o sea, del grupo 1. Y la tercera muerte, pues fue la mía. Entonces al final terminamos muriendo tres veces, eh, los de AGT 14 eh, veces. Eh, y pues sí, amigos, em, ¿qué creen? ¡Yay! <laughs> ¡Lo conseguimos! Conseguimos el MVP número 200. Esta guerra se convirtió en el MVP número 200. Va a quedar grabado en mi historia, mi historia. Y pues 200 MVPs amigos, 200 MVPs a lo largo de todo este tiempo jugando en alianzas competitivas, siempre jugando en grados altos. Entonces, tengo ya el valioso número 200 de MVP. Ya soy el segundo de mi alianza. El primer lugar lo tiene ahorita el Jedi Master. Tiene creo que 210, 215 MVPs. De ahí sigo yo. Y bien, tercer puesto sigue el Codec, que tiene 185 si no me equivoco. Está acercándose a los 200 también. Así que, eh, pues amigos, esto... Eh, fue todo de mi parte. Ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y pues díganme amigos, ¡Ah! iniciamos la primera baja de temporada en la cuarta guerra, creo. fff Y amigos, antes de que se nos olvide, ¿qué creen? Ya que se me había olvidado. No, no, no. Aquí está. Los saluditos, amigos. Eh, pues sí. Em, veamos, veamos. Ok. Em, Shabbat. Un saludito, dice, salúdame en el siguiente video, Pepe. Soy tu seguidor desde Guatemala. Saludos para ti, Shabbat. 182 y para todo Guatemala también, para todos los que me ven, los hispanohablantes, saludos. Y eh, Maristru dice, quiero mi saludito. Uh, <laughs> un saludo para ti también, eh, Maris. Eh, muchas gracias. Saludos para ti, Helios, nuevamente. Saludos a mi alianza de los Quesobis. Así es, saludos a ti y a toda la alianza Quesobis, que también estoy allá en esa alianza. creo que probablemente consigamos el Platino 4 esta, temporada, ya veremos. Eh, por lo pronto vamos en oro 1, pero sí, continuemos. 94 Lucar dice otra vez, otra vez un saludito para ti, Lucar. Sicoxis dice, yo también quiero mi saludo y mi entrada a Quesobi, Ya sabes que las entradas para la alianza de Quesobi pues tienes que esperar, checarlo con el gap, a ver si hay espacio. Y pues sí, un saludito para ti también, Sicoxis. Big Valencia dice, salúdame Pepe y mi, a mi alianza God Eater Eternal. Un saludo para ti y para toda tu alianza, bro. Gracias por seguirnos. Metal260 dice saluditos para todos los miembros de Quesobi... Hashtag muévete vato. <laughs> Hashtag muere. saludos para ti, Metal. Y nuevamente saludos para Quesobi... Eh, Scorpix dice para mí. Un saludito para ti, Scorpix. Endgame 632 dice, es más, si salgo en YouTube, Kabam sacará ofertas en Cyber Weekend. <laughs> pues de que lo va a sacar, lo va a sacar independientemente. Así que, pues saludos para ti, Endgame. 94 Lucar nuevamente pidió otro saludo. Dice, gracias Lucar por enseñarme todo lo que sé del juego. <laughs> Saludos Lucar. El P-Luis-M. Nice, nice, nice. Esos son emotes que nosotros tenemos en, el, en nuestra plataforma de Twitch. Que si no lo saben, nosotros hacemos streaming todos los días de 6 a 8. Y pues saludos para ti también, Luis. Saludos también para Arma X, dice, eso está genial, eres el mejor, señor Pepe, muchas gracias, bro. Aunque ni modo, los decepcioné <laughs> hoy a mis subs, me morí en esta guerra, ni modo. Eh, pues, saludos para ti, Arma. Y esos fueron los saluditos en esta guerra, amigos. Eh, ya saben que, eh, pues, ah, bueno, ya dije lo de los saludos. suscríbanse, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye. Y volvemos a la normalidad.